Barcelona has one of the most interesting creative landscapes in all of Europe. So for us, we really wanted to work with FAD and Barcelona Design Week to showcase some of the amazing creative talent that exists in this city. The partnership that we have was all about bringing to life these independent designers that are at the forefront of design and giving our guests a really unique and amazing way to explore what makes this city so special. Aquest és un projecte que interessa molt perquè és un, un dels objectius del FAD, és donar visibilitat a aquest talent del disseny independent i en aquest cas ha sigut molt important aquest projecte que hem fet conjuntament eh, amb el Hilton on eh, es visibilitzen tots aquests 30 creadors per aquest mapa vam triar el Pol Montserrat perquè creiem que era molt adequat pel projecte, ja que ell també és un jove artista de Barcelona i té a més una tècnica de treballar molt artesanal, molt fresca, molt espontània no? i creiem que, que realment representava l'esperit d'aquest mapa, no? que és el de donar veu a, a joves creadors valents de, de la ciutat. Primer vam distribuir les zones de la ciutats per veure on hi havia més botigues i a partir d'aquí després vam començar a fer esbossos, proves d'estil, vam fer moltes proves de tamany petit per anar veient quins colors funcionaven millor, quin, quina era la tècnica que, que ens agradava més. Hem estat tres dies. El primer dia vam començar amb tot aquest tema de traspassar bueno, amb llapis primer, tenir una mena d'esbós de, i els altres dos dies, sobretot, pintar tot el mapa. A la vegada també hi ha una aplicació on l'usuari podrà anar a buscar què existeix a Barcelona com a disseny independent. I això és una fórmula que és molt interessant per aquesta ciutat perquè existeix, però del que es tracta és de donar-li visibilitat.